guys. Hari ni kita nak pergi mana? Ha? Hotel kita namakan Hotel Mami kat hospital lah. Kita repeat balik ha. Repeat balik guys. So spek mata baru. Tunjuk sikit spek mata baru. Wiwit. Wiwit, wiwit, wiwit, Kemal. Akib mana Akib? Akib mana Akib? Akib, ah, Akib. Dengan toys baru dia. Eh, dia gigit apa tu? Dia <laughs> Okay Mami, hari ni kita akan repeat tempat Mami tak papi tu Eh, okay Haa, ya, kita tempat Mami tak papi Em, Hamilton apa? Em, Emberton Cove Okay, bye Bye Bye Tutup, bye. Amir tutup Bye Amir tutup Bye Apa dah? <laughs> Okay, ni kita dah tukar tunggu KFC Sekejap RM69 Banyaknya ah. orang makan ha? Beli makanan siap-siap Eh, jangan tutup lagi Tak habis Okey, jangan, jangan Jadi kita tutup-tutup Okey, kita tunggu order lah Tutup Tidur nak menyemak ni <laughs> Tidur pakai spek Ya, saya dia ni nak cari. Tak faham Azim. Petio ni. Kenapa nak jalan ni? Nabi ni kita. Insya-Allah. Speed nak <laughs> ya kamu dah speed mat. Ni macam kali ni. Kita tempat perang ni. Eh. pedas. Ah, saya dia, dia nak cari ni. Mana Megi pedas? Ada yang ni. Yang kat belah sana ke? Ha, mami dah lengah. Eh, mami dah kat belakang. Mami kat belakang. Dah selesai makan dah. Ha, tadi pi awal sangat. So, tak dapat masuk, tak, tak dapat mandi kolam, tak dapat nak pergi. tiga ada sopi balik. So sekarang dah pukul dua setengah. So jom. Dua setengah. Jom kita. Wow. Try. settle. Nampak awal eh? Awal 10 minit. Oh, room tak ada lagi. Ha? Ha? Nak yat ha? Itu mami tak lepi eh? Okay. Eh, so hari ni kita repeat balik tempat ni. so tunggu kecil kan? mami Solat tu Mari mandi kolam dulu Mami hmm. teman Tak, Mami solat Daddy teman Daddy teman Mami solat Hmm. Mami solat, Daddy ah, teman Haa, kita Ada batak Ada batak Ada shower Ha, lepas tu ada apa lagi? Ni. Kita nak pergi mana? Animal Park, Animal Island. Bukan. Kita nak pergi. Bukan. Animal Island lah. Naik boat, naik boat bukan bukit. Okey. Pagi lepas lepas naik boat, boleh kita mandi kolam eh. Boleh? Vale, good boy. Ni akik. Akik good boy tak? Akik good boy tak? hey good boy. Cuk lah boba eh. Ambil ambil. Dia tak pakai. Mama ambil ambil. Ui, dia dah pakai dah. Artis sangat. Ha, ha ke? Tu tu tu tu, kat belantak dah. Kat belantak dah. Mana? Tu tu kat angsa dah. Ya, lah. Okay, Rik. Okay. Okay, Rik. Okay. Amir, okay? Okay. Okay. Mana merah? Mana merah? Artis lah sangat, ha? Ah. Ya, wow, mari tengok. Ha, ini. Selamat. Selamat makan, ha? Ini makan dengan oh. makan ini. Yang makanan saja. Ya ke? Hmm. Okey, kita Yeah. kami berkesempatan api Animal Island. Hari tu tak ada naik. So hari ni kita dah naik. Demi mami. <laughs> Kita kita dekat demi. Kita lagi. Dia kan ni dia bubur. Stai, stai, stai. So ada lah binatang apa kat sana. Dah dah. Kejam Ada binatang apa? Itu Anak, anak. Ini buah merah. Oh, ada buah. ada buah merah. Oh. <laughs> Awak teh kan ya. Teh. Ya? Tu tu tu. Ular kat situ. Ambil. Tu tu tu. Ni ni. Oh, kata. Ah, ah sagi sagi. Tu tu tu kata tu. Sagi sagi tapi jom. Cak siapa nak bagi makan? Mas. <laughs> Ha, bagi makan anak. Pak Eri nabi makanan anak ke? Nak. Nah, eh. jangan. Lagi ke anak white tu. Ya, pegang pegang, pegang je. Tu tu tu. Ni sini, ni. Ni ni Okey, ha Ni ni ni. Anak. Mari datang Kepok lagi. Pikat mami, happy pikat mami. Ya. Cuba cuba pegelak karet. Hak ni tak? Ha, tu dia bangun. Hak ni tak? Ha, ah, demai demai demai. Mak takut. Tak apalah. Tak nak. Abang. <laughs> Mak. Okey. Ni ni ni. Allah lajunya. Jangan. Tu kuda nak pergi makan kuda dah. Ambil lah. Tu tu. Nah, nah. Mami. Ya. Kejut aku. <laughs> Dia juga kuda ni. Okey, okey, sah, sah, sah. Ni. Oh, jatuh, jatuh. Sah, sah. Nak bagi ni Apa? Ush. Lapaknya, hal lapak ah. Tak, tak, tak. Okay, Eric jalan tak apa dia dia dah. Kambing tu. Okey, satu ah, satu ah. Satu. kambing lah kambing lah ah. Kambing lah tau. Pulut ikut aku ah. Ikut aku ah. Kambing kambing. Mana tadi anak kambing? Woo. Nah. Nak ke? Tadi macam mana anak dia boleh kelak? Wih. Dia kau apa ni? Hah? Dia lapar kau apa? <laughs> Tak. Nak pegang. Nah, saya pegang. Tolong. Tolong. Okay. Tak, tak, tak. Tak ada, tak ada. Saya dah tak ada. Banyak-banyak. Kuda, kuda. Rusa. Ya, rusa ni. <laughs> Aduh ya. Kalau Hakim mangkit ni terkejut dia. Jarak <laughs> dekat Tu dia dah bangun dah. Dia dah bangun. Hakim apa tu? Hmm, dosa. Garang lah. Weh, garang. Lah lah. Dia <laughs> gigit. Gigit ke? Anak-anak kambing. Mana anak kambing? Tu <laughs> duduk depan Apa dia? Tu, apa dia, Rik? Pucuk. Pucuk. <laughs> Pucuk ke? Pucuk. Okay, jom kuda-kuda. Aduh. Aduh. Ini susu tepung ame tu ha. Ya Allah. Okey. Cepat. Adik adik Aduh semua anak ikut mami eh. Kan? Takut. Ini kuda. Inilah kuda. Anak kuda. Nak naik? Oh. Tak tak ada orang ah. Hati mami. Tu ada orang tu. Ambil gambar. Uish, dia marah asal dia Kenapa dia hentak-hentak kaki tu? Jom Jom lah Busuk lah Penuh-penuh dah Jom Jom dengan Lili yeah. <laughs> Abang, kenapa dia hentak kaki? Dia lapar lagi lah Ah, Haket Ah, Haket Ame, ame. Amir. Kau buat apa kat situ? Habis dah semua. Dah. <laughs> Buat apa tu? Aki. Hmm? Tak ada orang tak tengok haiwan. Monyet hmm, tak tengok haiwan. Monyet menyamuk macam awak. Monyet menyamuk. Menyamuk apa? Eh, menyamuk mana? tu apa? <laughs> menyamuk oh. pula. Putih. Eh mana kain dah? Oh tu. Jom naik lagi. Aki. Tak mami. Satu. Okay, coba. Aha. Aha. Aha. Push, push. Push, push. Power ah. Ah, okey. Eh, Erik, iri pi kapang tuh. Oke, kita tunggu. Ih, dah baik lah. Oke, jom mandi. Jom. Dedi, Dedi salah tadi. <laughs> Ingat slipper hilang tadi. Kenal. Apa? Mana ni kolam kan? Tengok ada apa ni? Tengok ada apa ni? Ada ke. Sagi kita malam ni kita potong. Malam ni kita potong. Tu ada nampak ada benda tu. Nampak tu ada plastik tu. Boleh tarik-tarik tu. Wah! Ah, nanti kita tengok eh. <laughs> Untuk mami. Kita tengok nanti. Kan? Dah. Jom mandi dulu. Mandi dulu. Kita mandi dulu. yang duduk belakang ni kan Dia duduk macam ni Se... Tak nampak lah Tak nampak Tak nampak Tak ni Memang cepat lah kata lapar tadi eh, Kau pakai apa sayang? Oh gelap gila ah, Oh ni Oh Terima kasih Thank you. Jangan langgar, jangan, jangan. Hari, semua. potong dulu ke tarik dulu? Tarik dulu. Astagfirullahalazim. Sekejap. Sekejap. Apa ni? Kenapa? Okay. Bagi mami tarik dulu. Kisah air, kisah air. Bagi mami tarik dulu. Okay. Kam, kam, kam. Dua, dua, tiga. Okay, eh, sayang, sayang. Okay, ha. Tarik. Eh, eh. Jangan syok tu. Sebab aku mami tak nak bagi. Nanti dia tarik. Tak kuat. <laughs> okay, okay, okay. Nak tarik. tu nak touching tadi kan So tadi daddy dah bagi Berapa Eric? Akit berapa? Satu ibu Satu <laughs> ibu jom pergi makan Apa ni Bye nak makan pula So ni kami dah makan dah So butter chicken Ni ayam nyok Nyok pandan Ni apa? Ah, Gelap-gelap pakai stek. Pakai yuk. Lepas tu nak apa? Makan makan. Ni kari. Ni kari. Ayam ni. Tu nasi goreng Cina. Nasi goreng Cina ada sedap. Semua sedap kan? Berbaloi ya. Harga pun berbaloi ya. Agak-agak berapa harga? Cuba tegak. tu tak, 30. 76. 102 ringgit. buat air, buat air karun ni. Ha? Oh, air karun. Oh. Air karun. Air karun. Air karun. Karun. Karun. Nanti pukul dua ingat. Karun. Karun. Karun buat sikit suka dengan abang dia. Teman best. Eh, jom. Jom. Okey, jom. Janganlah, lagi tak, tak masuk dalam video. Biarlah. Dia, dia nak rek, mami tu rekod. 嫌がる。Ha ha ha ha ha.